Po fari duon trioblain marchoin, vi besonas crocetilon cae congruan fadenon. Unue faru funditan cenon de dec du marchoi. Dec marchoi por la baso, cae du marchoi por la turn cenoi. Do, uno, du, tri quar quin ses sep ok nau dec por la baso du por la tun ceno volvo la fadenon circa la crocetilo dextre contra horloge directe maldextre horloge directe shovu la hokon tra la tria ceno. Unu, du, tri. De novo volvu la fadenon circa la crocetilo. Hoku la fadenon cae tiru gin tra la masho. Vi nun havas tri mashoin sur la crocetilo. Po la duon triobla masho volvu la fadenon circa la crocetilo cae tiru gin tra tri masoi. Ien la duon triobla maso. Do, volvu la fadenon circa la crocetilo, sciovu la hocon en la ceno, tra la ceno, de novo volvu la fadenon, cae hoku en kai tiu jin bovu hoku tiu tra ti ma